kayo? What's up mga kinderes? Wow! Ang curtain vlogging na unboxing ring light. Yes! Dumating na yung order. Nag-order. Nag-order ang aking, ang aking kuya nung June 12, Friday. Ngayon ay Tuesday, June 24. Wednesday pala. Dumating na. One week and two days. Ang nagbili nito at nagpadala sa aking kuya. Maraming salamat, Kuya Junjun. O Pardos. Nalo siya. Share ko lang. <laughs> Let's start. Naku po. Ito. Ring light. <laughs> Naku po. May ring light na Ang kulang na lang ay camera. Yes. Naku po. Bukas mag-vlog ako. May ring light na. Yes. Naku po. Ito. Buksan natin. Uy, <laughs> naku po. Naglag. Saya ko ngayon. Wait na, hinayin na tayo. Naku po, ito. Stand to. Tama ba stand? Yan. Yan. <laughs> yes! Ito. Yung ano yun? Yung ganyan? Yung bilog? <laughs> Hindi ko alam anong name. Eh, ito pala ring. Ako po. Yan. Uy, ano yun? Ito. Nalaglag. Oh, wait na. Ito pala ro. <laughs> ito pala yung ring. Ulan ako. Yan. Kasama to. At ah, ito din. Hindi ko alam ano to. Bracket. Bracket ito. Kasama ba to? Hindi ko alam. Yan, magkakasama. At yan, 2 minutes. At yan, inuning light. At gagamitin ko bukas, abagambang yung vlog. Magpo-vlog ako mamaya kasama ang aking mga kaibigan, sila Edlin, Alia, Madami si Gwyneth, si Chris, at nagpo-vlog kami at birthday ngayon ni Edlin. <laughs> Abangan nyo ang gagawin namin sa kanya. O hindi, hindi namin alam. 3.30 papunta ko, mag-vlog kami. Kakain muna. <laughs> yes! Bakals! And yan, saya ko. Ay, ganyan na tayo. Ito ay 799. Oo. 799. Ang... Um, ano, hindi ko alam. <laughs> At yan ang ating vlog. Yes! Upload ko to bukas! O, o bukas, saka po. <laughs> Thank you po sa manonood. Like, subscribe, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga latest video at magagandang vlog pa. Tututrikin na po tayo. Yes! At ah, thank you po sa nanonood. Bye-bye! At ibigin nyo na mga pre nyo. Subscribe. <laughs> Peace! Bye-bye! <laughs>